No, va, els, els primers mesos, clar, sempre que comences una cosa nova, sempre bueno, has d'acostumar una mica la gent a que vingui, t'has d'anar guanyant una mica la gent, la clientela, no?, per entendre'ns. I clar, bueno, des de la, la, mi personalment el que m'ha costat una mica més, bueno, jo no havia treballat gaire mai en programari lliure, i clar, és una mica començar a agafar tot, tornar a fer, bueno, en el fons veus després que és molt igual, però és una mica començar a treballar tot això, i després, clar, tenir la de, de poder-ho explicar a la gent. Però una mica és això, i a poc a poc anar consolidant el, el servei com una cosa més en el municipi, no? I clar, un altre problema també és, per exemple, amb, eh, amb gent, per exemple, gent que no el jovent, eh? però gent més gran que a casa tenen el, el Windows i tot això, clar, quan els portes aquí un... Eh, com que és una mica diferent, a vegades se't perden una mica, però bueno, és això anar-ho treballant i ja està, no? Tenim aquests, en tenim els, el set del punt TIC que són en programari lliure i després en tenim dos, que són, bueno, us explico si no, no, venen d'una d'una... O sigui, això ve de la Fundació Penteo, que, era, que havien vingut a, abans, de, abans de tenir el TIC. És una fundació que va, va pels pobles i et posen uns ordinadors amb un professor. I aquests són amb Windows normal. I tenim encara aquests dos que són de la fundació aquesta, un dia ens vindran a buscar. bueno, I aquests sí que són amb, amb Windows. però clar, jo sabia, clar, per exemple, que hi havia els telecentres, que hi havia, sabia que hi havia llocs de connexió a internet, però clar, que hi havia una xarxa, que hi havia tot, tot el que hi ha a, a darrere, i clar, tot això no ho coneixia. Coneixia això, els llocs d'accés a internet que podies anar-hi lliurement, no? Tot doncs això sí que ho coneixia una mica. Home, sí, bueno, clar, jo tot més soc bastant nou treballant a el que és l'administració pública, i clar, ho veus, no?, que clar, el que veus com a ciutadà de peu és una cosa, i clar, el que hi ha darrere, clar, veus que hi ha molta més feina darrere, que clar, que molts cops no veiem i no la sabem explicar moltes vegades, eh? Bueno, sí, vaig fer, eh, ara fa el, el mes d'octubre, novembre, vaig fer el curs d'acollida aquell que feu, i bé que em va anar molt bé perquè, clar, vaig conèixer una mica altra gent d'altres llocs i això, i si alguna vegada que necessitat alguna cosa, vull dir, truques a l'allò i o envies un mail i tothom està molt disposat, vull dir, això. no hi ha <laughs> problema. No sé, clar, jo veig que també hi ha molta gent que no, no hi participa gaire, no? Però és una mica el que faltaria, no? Perquè una xarxa, vull dir, no sé, jo ho veig, eh? Que és una cosa molt útil. Tant, o sigui, tant, tant quan comences de nou, perquè, clar, vas trobant... Clar, és una cosa nova que tu no saps per on agafar-ho a vegades, saps? I, clar, és això que tu vas... Trobes recursos, trobes coses que són útils. I també, clar, per exemple, en joventut també tenim una xarxa i, clar, també és allò una mica per no caure... Si treballes tu sol, acabes caient moltes vegades en fer el mateix, saps? I clar, veus que hi ha altres coses i pots anar-ho... per això els trobo molt útils. És l'únic que milloraria, això, eh, poder. Well, Bueno, o, o, clar, el local jove de Vilabreig bueno, ve de l'àrea de joventut i bueno, es va crear l'any 2006, el març del 2006 i bueno, és un espai en principi adreçat eh, en principi més a la població jove del municipi i tenen, bueno, tenen una sèrie de recursos així d'oci, tipus la play, futbolín, billar, tot això, Després també fem, fem cursos de, de formació, tipus anglès, repàs d'instituts, tot això. Després bueno, també anem muntant altres activitats puntuals per dinamitzar una mica tota l'activitat juvenil. I després també el que és més important des d'aquí és que intentem que el, el, el jovent es, bueno, creixin una mica amb tot això de participació, tot això en la, en la societat. No? Tenim, hem creat dues comissions, una comissió jove que és per, per, per joves de 18, una mica més grans, i una altra que és la comissió PJ que són els més petits, i a partir d'aquí, bueno, amb els més grans, per exemple, muntem un concert per la festa major i amb els més petits anem fent activitats puntuals en diferents moments que no el poble es fan coses. No? Però no seria això. L'objectiu final seria això, dinamitzar l'activitat juvenil no, al municipi. Bé, el, el, el Puntic, eh, clar, el moment que va venir el Puntic va, ens van plantejar una mica el que havíem de, com ho havíem d'encarar-ho, no? I en parlant amb la regidora i això, clar, vam vam pensar, no sé si està correcte o no, <laughs> vam pensar, clar, per exemple, o sigui, una cosa seria la, la població més jove, que clar, que està bastant avasada i amb aquests el que intentem és fer coses una mica més, bueno, més de valor afegit, no sé com <laughs> saps? O sigui, tipus, treballar programes com el gym, saps? Per exemple, la gingada per internet que vam fer, coses així que tinguin una mica més d'atractiu, no? I amb, o sigui, amb la gent no, si més gran que no ha fet anar tant el, el, els ordinadors en general, doncs el que fem és més cursos de més informàtica més bàsica, però bueno, per anar, perquè agafin una mica tot, creem correus electrònics, coses així, no? És el que anem fent una mica. Sí, bueno, la gincama per internet, bueno, la idea és, clar, que jo era monitor, això ho havíem fet alguna vegada, ja, eh, quan jo era monitor ho havíem fet alguna vegada això, i eh, això ho, fem, ho vam fer amb l'institut. Tenim un institut aquí al poble que ha començat ara fa dos anys, i va ser una mica per, eh, per treballar també una mica amb, amb, amb, el, amb el jovent del, de l'institut, vam, fer, vam pensar això de la gincana per internet, que bueno, el que consistia era Eh, aquest any treballem amb hàbits de salut a l'institut i van fer això de la gingada per internet que era, eh, ells anaven, bueno, rebien un mail, els que s'hi apuntaven, i anaven, bueno, van preparar pues, diferents pàgines web, eh, un vídeo al YouTube, hi havia, no sé si hi havia un fotolog, hi havia un parell de blogs, un blog, un blog hi havia, i això, i ells, bueno, era una gent que havien d'anar passant per aquests puestos, també hi havia les nostres pàgines, perquè així de passo fan la visita, no? i anaven passant per diferents puestos i eh, bueno, anaven solucionant proves i els anaven enviant els nostres correus electrònics. No? Bueno, fèiem això, a Joventut de Vilaureig i Quart i Fornells, que són els que tenen eh, joves en l'institut. Eh, I fèiem això. Bueno, una mica proposem tot, no? Perquè clar, també com que és una... Eh, clar, aquí Vilabreig és, és relativament petit, és un poble de 2.000 i pico habitants, amb la qual cosa, clar, la relació que pots tenir amb la gent és molt, molt fluida, no? La majoria els proposem nosaltres aquí, però clar, quan ve la gent i et diu m'agradaria fer tal cosa, no, doncs, no. Ho proposem i si, si hi ha prou gent ho tirem endavant, això no, cap problema, eh? És a dir, aquesta relació és molt, molt de tu a tu, dels pobles en general. Sí, bueno, el projecte Dones ve de, o sigui, ve de l'àrea de, de, de promoció econòmica, que fan diversos projectes, bueno, fan adreçats a empreses, fan adreçats a, a joves que volen, que volen crear empreses i també fan aquest el projecte Donat, que és més encarat a totes les, a les dones del municipi que per, pels motius que siguin no han pogut, no han pogut estudiar o, no, o tenen una formació més bàsica i els ofereixen una sèrie de cursos en els quals em van fer un d'informàtica aquí que, bueno, que són això, per, per, per aquest tipus de població, no? Va, doncs, la convivència a vegades en un local de joves és bastant fàcil, només aquí que és relativament petit, perquè clar, per exemple tenim un futbolín, i clar, quan ens fan classe, pues, sí que juguen a futbolín, tot doncs, allò, i bueno, s'ha d'anar pactant a poc a poc, però bueno, dir que la convivència en general és bona, però a vegades costa una mica, no? No, i bueno, i els, els cursos, tot això que dèiem, clar, amb jovent, com que el tema informàtic i estan més avasats, doncs els és molt més fàcil, no? Vull dir que, bueno, cap problema, això. Mm -hmm. events around me now. I want a little girl to be on my end the times. Now I'm the south sounds raining, the no sounds no. Right down the town, had your help Ara, o sigui, de cara al TIC tenim pensat, o sigui, de cara al, al març-abril, amb l'àrea de promoció econòmica farem, també tornem a començar diferents cursos ho farem amb, o sigui, un format una mica diferent perquè doncs, al principi farem un professor que bueno, s'ha d'acabar de mirar si som nosaltres o, o de promoció econòmica i faran que el professor hi serà unes hores i la gent ve lliurement aquelles hores. Això tenim pensat començar de cara a març, abril. Això encara serà una mica per definir. I després l'altre que tenim així mig engegat, que no acaba d'arrencar, és un, podem fer així com un... O sigui, com una, un, banc, un banc de temps, val? Doncs dedicat a, a, a informàtica, tenim una cuina en el centre cultural, doncs la intenció seria canviar classes de cuina per classes d'informàtica, no? de gent que vulgui fer cuina en tenim bastanta, però classes d'informàtica costa més, no? Arrencar el jovent, que seria el, i també és una mica això que deies, també clar, si quan fas activitats que combines els dos tipus, clar, també favoreixes molt la relació amb uns i altres, no? I una mica anava per aquí l'idea, a veure si podem arrencar-ho. Ah, no, experiència molt bona. Bueno, a mi m'agrada molt, passo molt bé i, i més com que és això, no? el puntí, qualsevol lloc així, un local polivalent, com que hi entra molta gent, molta d'allò, clar, tens moltes possibilitats de, saps, de, de parlar amb gent diferent, eh, és un, bueno, àrees de convivència així molt maques, no? A mi és una feina que m'agrada molt